Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə qarabaşaqdan çox dadlı, ləziz bir yemək hazırlayacağam. Əvvəlcə qabımıza kəryağı əlavə edirik. Orta ölçüdə baş soğanı xırda-xırda doğrayırıq və qızardırıq. Bir orta ölçüdə kökü xırda-xırda doğrayıb bir qədər qovrulmuş soğan üzərinə əlavə edirik. 2 orta ölçülü pomidor xırda-xırda doğrayırıq və bir yerdə qovururuq. 1 kiloqram əti, mən qoyun əti götürmüşəm, qaynatmışam. Baxın, bu şəkildə doğrayırıq və qaynadırıq. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber əlavə edirik. Və əvvəlcədən 4 stəkan qarabaşağı yumuşam və bişirdiyimiz yeməyin üzərinə əlavə edirik. Stəkanın ölçüsü 200 ml-dir. Yenidən qarışdırırıq və əti qaynatdıqda mən bulyonu saxlamışam və bulyonumuzdan üzərinə çıxana kimi əlavə edirik. Qapağı qoyuruq və vam odda pişənə qədər gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımda görüşənədək.